कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पश्च नमो भगवते वसुदेवा नमो भगवते वासुदेवाय by inquiring about what was happening in Kurukshetra. तो हम लोगों ने कल चर्चा किया कि धृतराष्ट्र भगवत गीता की शुरुआत में धृतराष्ट्र शुरुआत करते हैं ये पूछते हुए कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है That what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight? और वो पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वो क्या कर रहे हैं जो कि युद्ध की इच्छा से सम्मिलित हुए हैं Dhritarashtra wants a fight to take place. He doesn't want them to compromise. He wants there to be a battle. Dhritarashtra चाहते हैं कि वहाँ पे युद्ध हो वो चाहते नहीं कि समझौता हो जाए उपस. But Dhritarashtra is thinking his sons are going to win. और Dhritarashtra को ऐसा लग रहा है कि उनके पुत्रों का विजय होगा. They had a much greater army, much more in number than the Pandavas. उनका सेना सेना शक्ति जो है पांडवों से कहीं ज्यादा था So the first chapter begins, it's, it's just an introduction to the, the book, to the, to the, the, the situation there at Kurukshetra. तो पहले अध्याय में जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में क्या स्थिति है उसका वर्णन है You have Duryodhana speaking and he wants to encourage all the people on his side. और वहां पे हम देखते हैं कि दुर्योधन वहां पे बोल रहे हैं और दुर्योधन चाहते हैं कि सब लोग उनके तरफ हो जाएं And Duryodhana has people like Bhishma, who is the grandfather of the Pandavas, as well as Drona, who is the teacher of the Pandavas. तो तो दुर्योधन के पास जो व्यक्ति हैं उसमें है भीष्म पितामह जो कि ग्रैंड फादर हैं और द्रोणा जो कि टीचर हैं and they're both great souls they're both actually devotees but somehow they're fighting against lord krishna's side against the pandavas तो ये दोनों ही महान हैं दोनों ही भगवान के भक्त हैं लेकिन किसी तरह से इस बार वो भगवान के विरुद्ध में या फिर पांडवों के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं Bhishma and Drona had been guilty of witnessing the attempt to disrobe Draupadi. तो जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भीष्म और द्रोण दोनों वहां पर थे और उस दृश्य को देख रहे थे Dushashan wanted to take off the sari of Draupadi. दुशासन जो है द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे and Bhishma and Drona didn't stop Bhishma और द्रोण ने उनको रोका नहीं so that was very wrong on their part they should have done something उनको उस समय कुछ करना चाहिए था उन्होंने कुछ भी नहीं किया because they didn't do anything that's one reason why they're going to die in the battle of kurukshetra क्योंकि उस समय उन्होंने उचित कार्य नहीं किया ये कारण है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका मृत्यु होने वाला है So Bhishma and Drona are both loved and respected by Arjuna, and Arjuna doesn't like to fight against them. So Bhishma और द्रोण दोनों को ही अर्जुन बहुत प्रेम करते हैं और अर्जुन चाहते नहीं है उनके विरुद्ध युद्ध करना And Drona was also the teacher of uh, Drishtajumna, who was the son of Maharaj Drupada. तो महाराज द्रुपद के पुत्र दृष्ट दुम्ना द्रोणाचार्य उनके भी शिक्षक थे There was a there was a a very unfortunate dealing between Maharaj Drupada and uh, uh, and uh, तो महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में एक दुर्भाग दुर्भाग्यपूर्ण समझौता हुआ तो महाराज द्रुपद द्रोणा इसलिए महाराज द्रुपद ने ऐसे यज्ञ किया जिस ताकि उनका पुत्र जो है द्रोणाचार्य का वध कर सके Drishtajumna, and he was born at the same time as Draupadi. और वो उनका वो थे दुष्ट दुम्ना और वो द्रौपदी के समय ही पैदा हुए So Drishtajumna was also a student of Drona. Although Drona knew that this boy was born to kill him, he accepted him, accepted him as a student. तो हालांकि द्रोणाचार्य जानते थे कि दुष्ट दुम्ना उनके अंत का कारण बनेंगे लेकिन फिर भी उन्होंने उनको शिष्य स्वीकार किया और प्रशिक्षित किया so this is the liberal nature of a brahmana that even the brahmana knows that this boy is going this man is going to kill me still he won't mind to teach him तो ये एक ब्राह्मण का उदार चरित्र है उनको पता है कि ये व्यक्ति मेरा मेरा अंत का कारण बनेगा लेकिन फिर भी उनको शिक्षा देने से हिचकिचाए नहीं So Drupa. Drona was such a Brahmana that he taught Drishtajumna. और द्रोणाचार्य ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने दृष्टद्युम्न को पढ़ाया and Drishtadyumna was in charge of arranging the Pandavas army और दृष्टद्युम्न पांडवों की सेना को ऑर्गेनाइज करने के Fantastic. So Duryodhana comes to Drona and he said, look, just see the army of the Pandavas so expertly arranged by your by your student. So तो Dronacharya ke paas jate hain aur kehte hain ki dekho, ye ये ki sena itne इतने se से ki की hai, ye aapke आपके nahi kari hai. So he is reminding Drona that, you know, this boy, this man, he's supposed to kill you. So you have to be very careful. तो वो द्रोणाचार्य को एक तरह से याद दिला रहे हैं कि ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगा इसलिए आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा And then Duryodhana also glorifies the fact that they have great generals like grandfather Bhishma. तो उसके बाद दुर्योधन वहां पे जो भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा है उनका गुणगान भी करते हैं तो भीष्म देव को ऐसा वरदान था अपने पिता महाराज शांतनु के द्वारा कि जब तक वो चाहेंगे नहीं उनका मृत्यु नहीं होगा so this way Bhishma and Bhishma is also a great fighter very powerful Previously, he even fought with Parasuram, and Parasuram, but Parasuram was not able to defeat him. भीष्मा भी एक बहुत महान योद्धा है बहुत ही अच्छा युद्ध की कलाएं जानते हैं पहले उन्होंने परशुराम से युद्ध किया और परशुराम भगवान उनको हरा नहीं पाए So Duryodhana wants to encourage all the people on his army and he's pointing out their, the things in their favor and the things which are against them. तो दुर्योधन अपने अपनी तरफ जो महान योद्धा हैं उन सबको उत्साहित कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं क्या चीजें अच्छा है क्या अच्छा नहीं है In this way, the first chapter goes on and then we hear Arjuna come and he begins to speak. And Arjuna has his doubts about fighting. तो इस तरह से ये पहला अध्याय चलता है और फिर हम देखते हैं पहले अध्याय में आगे अर्जुन आ, अपना संशय प्रकट करते हैं युद्ध करने के बारे Arjuna comes into the battlefield with Lord Krishna as his chariot driver, and he asks Lord Krishna, or rather he orders Lord Krishna, take my chariot into the middle of the battlefield. I want to see all the people here who are assembled to fight. तो अः इस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी के रूप में है और अर्जुन कृष्ण को बताते हैं या फिर अर्जुन कृष्ण को उपदेश देते हैं कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊं so lord Krishna brings the chariot right in front of Bhishma and And then Arjuna sees these two persons who he has so much respect for. तो परम भगवान उस रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने लाके खड़ा कर देते हैं और ये दोनों वो हैं जिनके जिनके लिए अर्जुन के हृदय में बहुत आदर है So in this way, Arjuna becomes even more confused and he thinks, how can I fight people who are worthy of my worship? तो अर्जुन इस स्थिति को देखकर और ज्यादा विस्मित हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति जिन जो मेरी पूजा करने योग्य हैं मैं इनके विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकता हूँ And Arjuna has other reasons why he doesn't want to fight. He said he feels that we should be compassionate, we should be more caring for the lives of others. So Arjun के पास और अर्जुन और भी कई सारे कारण देते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए और उसमें से एक कारण देते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर दया की भावना करनी चाहिए but if we go to war many people वो die and others will be injured everyone's going to suffer some, one way or another so lekin agar yudh hota hai to bahut sare लोगों ka mrityu hoga bahut sare log zakhmi honge har ek vyakti ko kuch na kuch nuksan zarur hoga And Arjuna is also concerned. He said, I won't be able to enjoy the kingdom. Even if we win the battle, I won't be able to enjoy the kingdom. और अर्जुन एक और कारण देते हैं कि अगर युद्ध में वो जीत भी गए तो राज्य को वो सुख राज्य का सुख भोग नहीं पाएंगे Because the people who I would like to show it to, that they'll be, you know, they'll all be dead. Nobody will, you know, if we fight, then all three people are going to die. and then I won't be able to enjoy the kingdom. So Arjun ka ye sanchay bhi hai ki agar wo jeet bhi gaye to sukh nahi le payenge kyunki jin लोगों ke साथ samne unko ye sukh bhogna hai वो रहेंगे ही नहीं उनका मृत्यु हो जाएगा तो किसके सामने वो आनंद लेंगे you, you want to get something you want to enjoy it if you, if you cannot enjoy it you think why should I have it what's the good of having it तो अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो तो आप उसका आनंद उठाना चाहते हो अगर आपको उससे कोई आनंद नहीं आता है तो फिर क्या मतलब है उसको लेने का And Arjuna is also concerned about the reactions which will come on him for fighting and killing and doing harm to people. They will get karmic reactions for that. So अर्जुन को ये भी चिंता है कि इस युद्ध से होने वाला जो परिणाम है ये जो कर्म का परिणाम है कई सारे लोग मारे जाएंगे जख्मी होंगे तो इसका सबका कारण वो बन गई And then arjun is also worried about the degradation of the dynasty. That if we fight, then the elders of the family, they'll all be killed in the battle. arjun ko ye bhi chinta hai ki unka pura jo ye raj parivar hai uska vinash ho jayega jo bade hain bade aur bade budhe hain un sab ka mrityu ho jayega And if the elders of the family are not there to guide us, then the young people will give up the religious principles. और अगर परिवार में सब बड़े लोग खत्म हो जाएंगे तो जो युवा लोग हैं वो धार्मिक सिद्धांतों को भूल जाएंगे उसका पालन नहीं करेंगे The young men, what, there's no older people there to guide the young people. The young people will just become degraded and im- immoral. और अगर अ, बुजुर्ग लोग नहीं होंगे युवा लोगों को शिक्षा देने के लिए तो युवा लोग जो है उनका पतन हो जाएगा and when the young men become degraded and immoral the young women will follow them और अगर युवा पुरुष जो है वो पतित हो जाएंगे तो जो जो स्त्रियां हैं वो भी उन्हीं के पदकमलों में चलेंगे and when the young women become degraded and immoral the result is you will get unwanted progeny और अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो इससे अवांछित संतान पैदा होंगे And in this way, the world will be in a very bad condition. इस तरह से ये दुनिया बहुत एक खराब स्थिति में पहुंच जाएगी. And people will give up all their piety and they will give up all their welfare activities. और लोग अपना सारा पुण्य कर्म और दूसरे पर कृपा करने का सारा ऐसा कार्य रोक देंगे. So in this way, Arjun is very confused. तो इस तरह से अर्जुन बहुत ही is so confused that he he puts down his Gandiva bow. Arjun itna ज्यादा संशय में कि अपना धनुष वो रख देते हैं. He vowed that he would kill anybody who told him to Gandiva bow. उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि अगर उनको कोई उनका धनुष्मान रखने के लिए बोलेगा तो उसका वो वध कर देंगे. So this is the situation in the beginning of the Bhagavad Gita. भगवत गीता की शुरुआत में ऐसा But Arjuna is fortunate that he had Lord Krishna with him, and he knows Lord Krishna is a very noble and very enlightened personality. तो अर्जुन लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उनके साथ परम भगवान कृष्ण हैं जो पूरी तरह से सब कुछ जानते हैं और बहुत ही दक्ष हैं So Arjuna has so many doubts. He's come into the middle of the battlefield, but he's thinking that I don't think it's right to fight. अर्जुन को इतना सारा संशय है कि युद्ध के बीच में पहुंच गए हैं युद्ध क्षेत्र में और अभी वहां जाके कह रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं है It shows that Arjuna is not controlled by the mode of passion. इससे ये भी पता चलता है कि अर्जुन रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित नहीं है but he's a thoughtful personality. अर्जुन बहुत ही विचारशील व्यक्ति है If somebody doesn't have control over their mind and senses, then they will act impulsively. They'll be influenced by the mode of passion and ignorance, and they will perform activities without proper care or thought. तो अगर कोई अपने मन द्वारा नियंत्रित है और यानी कि उसका मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है तो वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से आ, वो तो तुरंत चीजों में और अच्छे से सोच के विचार करके अपना निर्णय नहीं लेगा तो अर्जुन अर्जुन इस तरह के व्यक्ति नहीं है बहुत ही बहुत ही विचारशील व्यक्ति हैं बहुत ही पर कार्य करते हैं so then to lord krishna and he tells lord krishna that because of my miserly weakness i am confused about my duty और अर्जुन जो है भगवान की ओर अपने को मोड़ते हैं और वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा असली ड्यूटी क्या है Arjuna recognizes he says, Karpanya dosho prahata prabhava. He says, my dosha, my fault, that I have, I have this fault that because it's miser karpa, karpanya dosha, this fault of being miserly. He said, this is my problem, this is my causing me the problem. तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि ये ये मेरा दोष है कि मैं अ, अपने धर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ और आ, उनको माइजरली वीकनेस फील हो रहा है कमजोरी फील हो रहा है माइजरली कृपाना कृपाना एंड एन ऑपोजिट टू कृपाना to there's brahmana one is the miserly person and the brahmana is a generous person so so miserly यानी kripan. Kripan, कृपण is brahman's ब्राह्मण So, विपरीत है तो and brahman is very अ, उदार है Right? We were telling about how uh, Drona was going to teach Drishtajumna, or Drishtajumna was going to kill him. That's very generous. तो हमने अभी अ, सुना कि अ, द्रोणाचार्य दुष्ट दुम्ना को पढ़ा रहे हैं जबकि उनको पता है ये दुष्ट दुम्ना मेरा वध करेंगे तो ये है उनका मानता But Arjuna is worried about being miserly, being a kripana, that he may not be doing it. If he doesn't do his duty, then he is being guilty of being miserly. तो अर्जुन को ये चिंता है कि वो कृपण हो जाएंगे वो अपने अ, जो उनका कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे And we should understand this idea of being miserly also applies to people in the material world who are attached to the body. और हम समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में भी ये कृपण लोगों का चर्चा है यानी कि जो व्यक्ति अपने शरीर से ज्यादा आसक्त हैं In the material world, we identify with the material body and we just think about satisfying our senses. तो इस भौतिक जगत में हम अपने आप को इस भौतिक शरीर से पहचानते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगते हैं But that means we only think about eating and sleeping and mating and defending. और हम केवल आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में ही सोचते हैं This is what the animals do. यही यही कार्य पशु भी करते हैं So human life is meant for something more than just animal life. मनुष्य जीवन जो है पशु जीवन से कुछ ज्यादा करने के लिए If we don't use the human life for anything more than what the animals do, then we are miser. अगर हम मनुष्य जीवन पाकर के भी उतना वही करते हैं जो जानवर कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं तो फिर हम कृपण हो गए miserly person has a lot of money जो कृपण व्यक्ति है उसके पास खूब सारा धन होता है but he doesn't spend it लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते maybe doesn't have a wife शायद उनकी कोई पत्नी नहीं या anyway he has the money he counts he smells it you know but he doesn't use it उसके पास बहुत सारा धन है उसको गिनता रहता है सुनता रहता है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता सो so, if we have the human and we don't use what the human life is for, then that is also myself. इसी तरह से अगर हमारे पास मनुष्य जीवन मिला है और उस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है अगर उसके लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हम भी कृपण हो गए The human body is not meant to live just like the animal. ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है Human life is meant for thoughtfulness, to inquire, and to understand the nature of this truth. तो ये मनुष्य जीवन मिला है विचारशील रहने के लिए और परम सत्य की खोज करने के लिए So Arjuna understands that he is also guilty of being miserly. तो अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं कि वो भी उनके मन में ये बड़ा दुख है कि वो भी कृपण की तरह कार्य कर रहे हैं He has come to the battlefield He's a Kshatriya. He's meant to fight, but he doesn't want to. जो इस क्षेत्र में आ गए हैं वो क्षत्रिय हैं उनका कर्तव्य है वहां पर युद्ध करना लेकिन वो युद्ध नहीं करते। So he, ex- he tells Lord Krishna, he said, I am confused about my duty because Arjuna was thinking that, you know, there's good reasons not to fight. तो अर्जुन अ, बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से विस्मित हो चुका हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है क्योंकि अर्जुन के पास बहुत सारे कारण थे युद्ध ना करने के I mentioned things like compassion and sinful reactions we won't enjoy तो महाराज मतलब कि मैंने कुछ उदाहरण दिए जैसे कि दूसरों के ऊपर दया करना पाप से बचना और वो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे जीत गए तो भी इस तरह के कई कारण the degradation of the dynasty, उनके पूरे परिवार का पतन unwanted progeny. अवांछित संतान You can see unwanted progeny in many countries of the world today. The- There's a lot of, you know, children who are born without proper marriage or anything. आप देख सकते हैं कि कई सारे देशों में आजकल अवांछित संतान उत्पन्न हो जाते हैं बिना विवाह के अनमेरिड मदर्स अविवाहित माताएं so children are brought up children are brought up sometimes in that unfortunate situation और बच्चे जो हैं इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पलते पड़ते हैं So Arjuna is worried, is he going to be responsible for that, for creating that situation? तो अर्जुन को बहुत चिंता है कि क्या वो ऐसी स्थिति बनाने का कारण बनेंगे So Arjuna has come to Krishna and he's telling Krishna, he said, "Shishas- Shishyaste ham sadi mam tvam prapanam, that I am your disciple, I'm your shiksha. I want you to tell me what to do. तो इस तरह से अ, विस्मित होने के बाद अर्जुन जो है कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण को बोलते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ अब आप मुझे बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है This is the beginning of the Bhagavad Gita. ये भगवत गीता का शुरुआत है Arjuna is surrendering himself to Lord Krishna and he is asking Lord Krishna to guide him, help him in his confusion. तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रति शरणागत होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उनको उचित मार्ग दिखाएं We often have to make decisions. Almost every day you have to make decisions. तो हमें लगभग हर दिन कई सारे निर्णय लेने होते हैं. It's not easy to know what to do. Should I do it? Should I do? No. What to do? ये इतना आसान नहीं है ये जानना कि क्या सही है क्या ये मैं करूं क्या मैं नहीं करूं क्या करना चाहिए So we have to understand the importance of taking shelter and taking guidance from Lord Krishna. तो हमें परम भगवान श्री कृष्ण से अ, सही मार्ग जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए So when Arjuna says like that to Lord Krishna, Lord Krishna's smiling because he's thinking that, oh, come on, Arjuna, you and I are friends. How can I be your teacher? तो अर्जुन जब ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप मुझे बताइए क्या करना है तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन आप और मैं, और मैं तो मित्र हैं मैं आपका शिक्षक कैसे बन सकता हूँ But Arjuna is persistent. No, I, I really want you to be my teacher. I, I, I want to take it. Please help me. तो अर्जुन जो है लेकिन अपनी अपनी बात को फिर से कहते हैं और उस पर उसी पे डटे रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे आपसे पूछना है आप कृपा करके मेरे शिश- शिक्षक का रूप अ, का, का जो किरदार है निभाइए So then Lord Krishna immediately takes the position of the teacher and he begins to point out the faults in Arjuna's thinking. So then, Param Bhagwan Sri Krishna, उनके शिक्षक के रूप को वो स्वीकार करते हैं और अर्जुन का क्या गलतियां हैं उनको बताते हैं Chanakya Pandit says that the father and the teacher should never flatter the student, but they should find the fault in the student. तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि पिता को और गुरु को जो शिष्य है उसका उसका खुशामद नहीं करना चाहिए बजाय की बजाय की उनकी गलतियों को ढूंढ के उनको बताना चाहिए So, uh, if the teacher will be more strict with the student, the student will work harder. और अगर जो गुरु है वो शिष्य के साथ स्ट्रिक्ट रहता है तो शिष्य जो अच्छे से कार्य करेगा But if the student, if the teacher is very soft and gentle, then the student thinks, no, it doesn't matter. You know, teachers, that he didn't care, you know, they they don't try very hard. और अगर जो गुरु है वो बहुत ही अ, विनम्र है सॉफ्ट है तो श- शिष्य वो भी सोचता है कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है कोई ज्यादा मेहनत नहीं करता है वो So Srila Prabhupada, he, uh, he told us about his teacher. He said his teacher was very strict. तो शिला प्रभुपाद जी हमें उनके गुरु जी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उनके गुरु जी बहुत ही कड़े थे And, and he told us how one time he got mercy from his teacher. और उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उनको अपने गुरु जी का कृपा मिला He said he was sitting, listening to a talk. His, his guru was giving a talk to a, a crowd, a lot, quite a big crowd of people. तो वो एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार वो उनके गुरु जी कथा कर रहे थे और प्रभुपाद जी वहां पे बैठे थे और कई काफी भीड़ था काफी लोग सुन रहे थे so Prabhupada said he was sitting in the audience listening but then somebody behind touched him on the shoulder so he turned around to see what was wrong तो जब ऐसे कथा चल रहा था प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोल रहे थे तो किसी ने उनको पीछे से हाथ लगाया उनके कंधे पे और प्रभुपाद जी पीछे मुड़े देखने के लिए कि क्या हुआ सो इमीडिएटली प्रभुपाद टीचर और तुरंत जो प्रभुपा जी के गुरु जी थे उन्होंने बोला की आप दोनों and he said to he said to the the old man who was who touched Prabhupada on the shoulder, he said, do you think you have purchased me because you donate five rupees every month? उन्होंने जो पीछे जिस जिस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को हाथ लगा के बुलाया था तो उनको उन्होंने वहां से ही बोला कि आपको लगता है कि आपने जो पांच रुपए देते हो महीने के उसमें खरीद लिया हमें And then he said to Prabhupada, he said, do you want to come up here and talk? <laughs> और उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि आप यहाँ पे आके मेरी बजाय आप कथा करना चाहते हो So Prabhupada said it was the moment of greatest mercy. from his teacher. और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ये उनके गुरु से एक अ, महान अ, एक समय था उनको कृपा मिला So we should understand the talks between the teacher and the student are serious. तो हमें समझना चाहिए कि गुरु और शिष्य के बीच का जो अ, वार्तालाप है वो गंभीर होना चाहिए So when Krishna and Arjuna are talking, it's a serious discussion. तो अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो चर्चा है वो गंभीर है। Of course, it's right there on the battlefield at Kurukshetra. They're just waiting to start the battle. It's very serious. ये कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हो रहा है और बिल्कुल युद्ध शुरू होने से पहले की बात है वो लोग बहुत गंभीर हैं इस चर्चा में people who go to fight wars then you can feel think a lot about death because at any moment you can die जो लोग युद्ध क्षेत्र में जाते हैं वो काफी चिंतन करते हैं मृत्यु का क्योंकि किसी भी समय मृत्यु हो सकती है वहाँ So Arjuna is in this situation, but he's turned to Lord Krishna and he's asking Lord Krishna to help him. तो अर्जुन ऐसी ही स्थिति में है लेकिन वो भगवान कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं And Krishna immediately takes the position of a teacher and he begins to chastise Arjuna. और कृष्ण एकदम से अपने गुरु के रूप को स्वीकार करते हैं और अर्जुन को आ, अर्जुन को डांट लगाते हैं तो परम भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी कर रहे हो लेकिन आप ऐसी चीजों पर शो कर रहे हो जो उसके लायक नहीं Arjun speaking in a philosophical manner but he was talking he was lamenting about the body तो अर्जुन जो है वो सिद्धांतिक बातें बोल रहे थे लेकिन वो शरीर कि शरीर का विनाश होगा उसका चिंता उसका चिंता कर रहे what is, what is not worthy of grief it, the, this material body is not worthy of grief तो क्या क्या शोक का चीज नहीं होना चाहिए शरीर जो है भौतिक शरीर जो है ये चिंता का या शोक का विषय नहीं होना चाहिए we explained last night that we are not the body we are all souls तो हमने कल शाम को चर्चा किया था कि हम ये शरीर नहीं है body is the dress of the soul body जो शरीर है वो केवल आत्मा का पोशाक है one devotee was telling how actually he was in the hospital he had to go to hospital he had some problem So the family were very worried about him having the problem, you know, they were lamenting, oh, it may be serious, maybe he's going to die. तो एक बार एक अ, भक्त बता रहे थे कि उनको कुछ अ, शारीरिक दिक्कत हुआ और वो हॉस्पिटल में अ, गए थे और उनका परिवार के जन वो बहुत चिंतित थे कि अरे क्या होगा इनका कैसे होंगे और ये कहीं मृत्यु ना हो जाए So when he came home from the hospital, he said to the, his family members and relatives who were lamenting, why are you worried? Why are you lamenting? तो जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तो उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि आप सब क्यों चिंता कर रहे हो क्यों आप इतना दुखी हो He said, when I get the new car, you don't lament about the old car. मैं जब एक नया कार लेता हूँ तो क्या आप पुरानी कार का दुख करते हो Right? When we get the new house, you don't lament about the old house. अगर आप एक नए घर में घर ले लेते हो तो क्या आप पुराने घर के लिए दुखी होते हो Why you worried? If I give up the old body, I get a new body. Why you worried? और वो बोलते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हो अगर ये मेरा पुराना शरीर खत्म हो गया और नया शरीर मिल गया तो क्यों आप should be happy yeah, to get the new body. हमको खुश होना चाहिए एक नया शरीर मिल रहा है. If you're happy if you get new car, if you get new house, if you get new car, you're happy. तो नया गाड़ी मिल जाए नया घर मिल जाए तो आप उसमें खुश हैं So why will why worried about the material body? इस भौतिक शरीर के बारे में इतना चिंतित क्यों This body is just a dress. ये जो शरीर है केवल एक पोशाक So Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Vachamsi janani yada vihaya navani grinati naroparani Tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Lord Krishna is comparing the body to the dress. And he said, just like we give up the old dress, we put on the new dress. तो परम भगवान शरीर को एक अ, पोशाक से तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम पुराना पोशाक उतार कर नया पोशाक धारण करते हैं the same way we give up the old body and put on a new body इसी तरह से हम पुराना शरीर को त्यागते हैं और नया शरीर धारण करते हैं so death is just the change of the dress तो ये मृत्यु केवल एक पोशाक का बदलाव है Arjuna was lamenting, oh, if I kill people, it's very bad. Oh, you know, what will happen? It's not good. I should be kind. arjun काफी शोक kar rahe hain ki main logo ko maar dunga to kya hoga mujhe मारना nahi chahiye aur arjun sharir ke star pe dukh kar rahe hain But we have to understand Arjuna is Kshatriya. Kshatriya has a duty to perform. लेकिन हमें समझना चाहिए कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है तो उनको करना चाहिए. The Kshatriya fights in the battlefield. even if he's killed in the battle, will go to heaven. क्षत्रिय अगर युद्ध क्षेत्र में मारा भी जाता है तो वो स्वर्ग जाता है And if he wins the battle, then he will enjoy the kingdom. और अगर वो जीत जाते हैं तो उनको राज्य मिलता है So, Kshatriya, but if he doesn't fight, then what will happen? लेकिन अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तब क्या होगा? They will say, you were a coward, you were afraid. तो सारे लोग बोलेंगे कि आप डरपोक हो आप डरते हो Nobody will say, "Oh, you're a great man. You didn't fight." They will say, "No, you were afraid. That's why you didn't fight." कोई ये नहीं कहेगा कि आप महान व्यक्ति हो इसलिए आपने युद्ध नहीं किया वो कहेंगे कि डरपोक हो इसलिए लड़े नहीं So Arjuna is famous as a Maharati, a great warrior. If he does not fight, Then people will talk about it. Oh, you see Arjuna, you see, he didn't fight, he was afraid. So अर्जुन is a योद्धा है महारथी हैं और अगर अर्जुन युद्ध में जाकर नहीं लड़ेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि ये डर डर डरपोक हो गए इसलिए नहीं लड़ Nobody is going to say, "Oh, Arjuna is so great. He didn't fight." कोई ये नहीं कहने वाला कि अर्जुन इतने महान थे इसलिए युद्ध नहीं किया Now Arjuna has been honored but if they say he's a coward now, that will be very painful for Arjuna. तो अभी अर्जुन का अ, जो विख- विख्यात है उनका कि बहुत बड़े योद्धा है और अब अगर आप उनको लोग डरपोक बोलेंगे तो ये अर्जुन के लिए बहुत दुखमय होगा उसको सहन करना। The honor of the Kshatriya is very important. It's very painful when people will criticize him. तो क्षत्रिय का मान होना बहुत अ, अ, जरूरी है अगर अ, वो उनको उनको लोग निंदा करते हैं तो उनके लिए बहुत दुखदायी होता है We say dishonor is worse than death. निरादर अ, मृत्यु से भी ज्यादा अ, खतरनाक है Better to die rather than to be dishonored. तो अपमानित होने से अच्छा है कि मृत्यु हो जाए So Lord Krishna begins his teaching to Arjuna by explaining Atma Tattva, the science of the soul. तो परम भगवान अर्जुन को अपनी शिक्षाएं शुरू करते हैं आत्म तत्व से इस आत्मा का विज्ञान बताकर Lord Krishna says, first of all, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future will any of us cease to be. तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ऐसा कोई समय नहीं था कि आप या फिर मैं या फिर ये सारे राजा कोई ऐसा समय नहीं था कि जब हम सब नहीं थे और कोई ऐसा समय कोई नहीं होगा कि हम जब सारे नहीं होंगे हम हमेशा रहेंगे Krishna I you and and all these others everyone every living entity we have all existed since the beginning of time तो परम भगवान बताते हैं कि मैं आप और ये सारे जितने भी यहाँ पे जीवात्मा है ये सारे सनातन काल से हम लोग हम लोग हैं we existed in the past we are existing now and we will continue to exist in the future तो हम लोग भूतकाल में भी थे वर्तमान में भी हैं भविष्य में भी रहेंगे and we're always individuals और हम सब अकेले हैं एक एक we are persons हम व्यक्ति हैं It doesn't mean that because you have a woman's body today that you always have a woman's body. And we shouldn't think because we have a male body, we'll always have a male body. तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आपके पास एक स्त्री का शरीर है तो हमेशा स्त्री रहेंगे या फिर आज कोई अगर पुरुष का शरीर है तो पुरुष ही रहेंगे We've had many different bodies, different species of life. तो हम कई सारे शरीर धारण कर चुके हैं अलग अलग योनियों में This is the nature of the soul. ये आत्मा का अ, स्वरूप है व्यवहार है Now we have come to the human form of life. अभी हम मनुष्य योनि में हैं So the human form of life is very special तो मनुष्य जीवन बहुत विशेष है because in the other forms of life, they cannot inquire about who am I and why am I here. क्योंकि दूसरी योनियों में वो इसका पता नहीं लगा सकते कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कहाँ से आया The हूँ। other forms of life, they eat and they will sleep. Just like you can see the dogs. You will see the dogs. They're thinking, where is food? Where is sleep? Where is sex? Where is defending? तो जो दूसरी योनिया है उसमें केवल यही चिंता रहता है कि कहाँ पे खाएंगे कहाँ सोएंगे आप एक कुत्ते का जीवन देखिए वो यही सोचता रहता है कहाँ पे खाना है कहाँ पर सोना है कहाँ पर मैथुन है और कहाँ पे आप बचाव करना है but in human form of life we are men, we are given more facilities we have greater facilities we have so many nice we have schools and colleges and hospitals and you have libraries. तो लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे पास अ, उच्च कोटि के साधन अ, उपलब्ध हैं हमारे पास स्कूल हैं कॉलेज हैं अ, पुस्तकालय हैं You have metro train to take you into Delhi, right? <laughs> आपके पास मेट्रो ट्रेन है जो आपको दिल्ली ले जा सकता है And there are airports to take people to other countries. और अ, हवाई अड्डे हैं जिससे आप दूसरे दे- देशों में भी जा सकते हो We're given a lot of facilities which are not there for the animals. हमारे पास अ, पशुओं की अपेक्षा काफी ज्यादा सुविधाएं हैं So just like in the, in the company, the person who has got the big position in the, say in the government office, the big officer, He's got big position. He's got a lot of facility. He gets maybe nice house by the government. He may get car and sex servants. So आप देखते हैं जैसे कि जो व्यक्ति एक बड़े पद पर होता है ज्यादा जिसका ज्यादा ऊंचा पद होता है उसके पास कई सारी सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं उसके पास एक अच्छा घर देती है सरकार उसको गाड़ी देती है और कुछ सेवक नौकर भी देती है he's given a lot of facility but he has a lot of responsibility तो उनको कई सारा सुविधाएं दिया जाता है लेकिन उनके पास बहुत सारा फिर जिम्मेवारी भी होता है he has to make sure there's no corruption he has to make sure everybody is working and his department is efficient तो उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जो है धोखाबाजी नहीं कर रहा है और सारे उनके नीचे जितने लोग काम करते हैं सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं so with facility you take more responsibility तो जितना सुविधाएं होता है उसके हिसाब से जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है right you work in one of the big companies the big four companies one one lady was telling me today she's working for one of the top four companies but she said so much stress तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए कार्य करते हैं तो आज एक माता जी आए थे और महाराज को मिले थे और बता रहे थे कि वो बिग फोर कंपनीज में काम करते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है लेकिन कहती है कि मेरा जीवन केवल तनाव से भरा हुआ है तो of course, you know, you're working in a big company, you get paid more, but you get the stress also, you know, the pressure, आप एक बड़ी कंपनी में कार्य करते हो आपको अच्छा तनख्वाह मिलता है तो उसके हिसाब से तनाव भी लेना पड़ेगा so we have the human form of life we have facilities we're given a lot of facilities and with facility comes responsibility तो हम ये मनुष्य जीवन में हमें बहुत सारा सुविधाएं दिया हुआ है लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ हमारा जिम्मेवारियां भी मिलता है that responsibility is to inquire to understand about who am I. और वो जिम्मेवारी है ये जिज्ञासा करना और जानना कि मैं कौन हूँ So this is the identity crisis, which is the first thing Krishna talks about in the Bhagavad Gita. तो भगवत गीता में सबसे पहला चीज कृष्णा ये बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को पहचानें Who are we going to identify with? हम अपने आप की पहचान किस चीज से करेंगे we all have our different identities you know we identify uh, you know in england everyone follows football you know and they identify with the football team तो महाराज बता रहे कि हम सब कहीं ना कहीं से जाने जाते हैं कुछ ना कुछ पहचान होती है जैसे इंग्लैंड में लोग जो है फुटबॉल टीम से अपने आप को पहचान संबोधित करते हैं I think here in India, it's cricket more, right? <laughs> You have a cricket team. यहाँ पे भारत में क्रिकेट का ज्यादा बोलबाला है We, ide- and some politics, people identify with a particular party. और पॉलिटिक्स में लोग एक पार्टी विशेष से अपने आप को जोड़ के बताते हैं Or we are, fro- we're from a, parti- a community and we identify with our own community. या फिर हम किसी ना किसी समुदाय से अपने आप को संबंधित करते हैं Maybe you're thinking about women's rights, that we want more better rights for women. हो सकता है कि आप स्त्रियों के अधिकार के लिए सोचते हो कि हम स्त्रियों को ज्यादा अच्छे अधिकार होने चाहिए Men get paid more than the women. तो जो पुरुष हैं उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है Women should get better rights, equal rights. तो स्त्रियों को भी अ, अच्छा और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए Mm, So many issues are there. And and we identify with who we think we are. Someone's thinking, I'm a woman, someone else is thinking, I'm a, a Hindu or a- what different, you know, we identify with different races, different groups. तो हम अपने आप को अलग अलग समुदाय से अपने आप को अलग अलग तरह से विभाजित करते हैं और अपने आप को समझते हैं जैसे कि कोई स्त्री कहता है कोई पुरुष कहता है कोई हिंदू बोलता है अपने आप को इत्यादि but we want to come away from the body platform and come to the higher platform to understand the soul. तो हम अपने आप को शरीर के स्तर से उठा ऊपर उठाकर उच्च स्तर से अपने आप को पहचानने की कोशिश करें And Lord Krishna in bringing his teachings to Arjuna he begins by first of all explaining to Arjuna that we are not the body we are all souls तो परम भगवान कृष्ण अर्जुन को जब शिक्षा देते हैं तो अपनी शिक्षाओं में सबसे पहले अर्जुन को ये बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं Lord Krishna said, Na jayate mriyate vakadachin, nayam bhutva bhavitava nabuya. Adyo nityam shasvato yam purano, na hanyate hanyamane sharire. For the soul, there's no birth and there's no death. अ, तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि आत्मा के लिए ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है is unborn eternal always existing वो अजन्मा है और सनातन है और हमेशा से रहने वाला है and he is not slain when the body is slain और जब शरीर का खत्म होता है तो आत्मा खत्म नहीं होती so we want to understand this ourselves to our identity, that we are all spiritual beings. तो हम सबको अपनी सही पहचान करनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीव हैं And so Lord Krishna uses this to, to beat Arjuna's argument because Arjuna was concerned. He said, we should be, you know, we shouldn't kill people. We shouldn't be, we should be compassionate on them. तो यहाँ पे परम भगवान अर्जुन के जो अ, संशय है जिसमें कि अर्जुन कह रहे हैं कि हमने लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए तो इसलिए परम भगवान कृष्ण को ये सब बातें यहाँ समझा रहे we can't kill anyone anyway. We're all souls. Nobody dies. तो भगवान अर्जुन को बताते कि हम वैसे भी किसी को मार नहीं सकते क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा का मृत्यु होता ही नहीं है But we're all going to change the body sooner or later. और हम सब लोग इस शरीर को बदलने वाले हैं अभी या फिर थोड़े समय बाद में everyone has to give up the body even just in just a change of the dress ये सबको ये शरीर बदलना है ये तो बस एक पोशाक का बदलाव करना है so lord krishna is pointing out this big mistake which arjuna has made तो परम भगवान वहां पर अर्जुन ने जो बड़ा गलती है उनका जो सोच में उसको ठीक करना चाहते Just like if the person is drowning हाँ, जिस प्रकार से अगर एक कोई व्यक्ति जो डूब रहा है and he's, you know, he's in the in the sea or in the river there, he's drowning, he said, help, help. जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो समुद्र में या फिर एक नदी में डूब रहा है और कह रहा है बचाओ बचाओ मदद करो And the person goes over there, he gets over to the man, and somehow all he does is he takes the, the cloth off the man. He takes the man's cloth off, and the man's still there in the water. He takes the cloth and he said, I've saved him. <laughs> और हो सकता है कि एक आदमी उसकी बात सुन के आवाज सुन के जाए और वहां जाके उसको बचाने की कोशिश करे और अ, किसी प्रकार से उसका बस कपड़े उसके अ, बचा लिए और वो आदमी पानी में ही डूब गया और वो कह रहा है कि मैंने इसको बचा लिया He said, I, you only saved his donkey. You didn't save the <laughs> person. देखा आपने इसकी केवल धोती बचाई है व्यक्ति नहीं बचा So like that, taking care of the body is just like taking care of saving the dhoti and letting the person drown. so sharir ka ko bachana sharir ka dhyan rakhna wo aise hi hai ki vyakti ka dhoti to bacha liya aur vyakti doob gaya So this is really a very important point. It's the beginning of the Bhagavad Gita, and it's a very important instruction which we're all getting to understand that we are not the body. तो ये भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जो शिक्षा भगवत गीता के शुरुआत में दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हम ये शरीर नहीं है But all the problems in the world come about because people identify with their body. और इस दुनिया की सारी दिक्कतों का कारण यही है कि लोग अपने आप को इस शरीर से अ, संबोधित करते हैं You know, this this war, Russia and Ukraine. Some I'm a Russian, I'm a Ukrainian, and they're fighting each other. तो जिस प्रकार से ये अभी युद्ध हुआ इतना लंबा ये रशिया यूक्रेन जो रशिया के लोग कह रहे हैं रशियन हूँ वगैरह मैं यूक्रेनियन हूँ हाँ। और एक दूसरे से लड़ रहे हैं they are brothers they were brothers before they were the Soviet Union they were one country और पहले ये लोग भाई थे ये सोवियत यूनियन पहले ये लोग एक ही देश था but now now they fighting each other और अब वो एक दूसरे के प्रति So this is the ignorance of the bodily conception of life. तो ये अज्ञानता है जो कि अ, शारीरिक चेतना के कारण है। Now, sometimes people ask us, how can we show that we're not the body, that we're soul? How can we prove that? कई बार लोग अ, कहते हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि हम ये शरीर नहीं है हम आत्मा है So we give the example, just like when somebody leaves the body, you know, when they, when they give up the body, we say, oh, they've gone to Goloka. Golok Gaya. <laughs> तो तो जैसे कि हाँ तो हम ये उत्तर देते हैं कि जैसे कभी किसी आदमी का शरीर समाप्त हो जाता है तो तो हम उस हम बोलते हैं कि वो वो लोग चले गए But body is still there. लेकिन उनका शरीर तो वही होता है What has gone? क्या गया है You see, it's what has gone is the consciousness has gone from the body. क्या गया है शरीर से वो चेतना गया है And that consciousness that comes from the soul. और वो चेतना जो है वो आती है आत्मा से It's the soul which gives life to the body. और ये आत्मा है जो इस शरीर को जीवन देती है Prabhupada went to America and he went to MIT, Massachusetts Institute Technology, very big, famous, you know, a lot of bright people. So Prabhupada asked them, what is the difference between the living body and the dead body? तो शिला प्रभुपाद जी अमेरिका के एक सब एक बहुत ही विशेष अ, तकनीकी इंस्टीट्यूट में गए थे संस्था में गए थे जिसका नाम है M I T Massachusetts Institute of Technology बहुत बड़ा वो कॉलेज है और वहां पे प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर Nobody could answer properly. कोई भी उसका अच्छे से उत्तर नहीं दे पाया It's not a loss of chemicals. All the parts are there. Everything is there. ये ये कोई रसायनों का नुकसान नहीं हुआ सारा सारा कुछ ऐसा का ऐसा ही है But the difference is the soul has gone. The, the soul, of course, being a spiritual particle, it's not material. लेकिन अंतर ये है कि शरीर में स- की जो आत्मा चली गई है और ये आत्मा जो है एक आध्यात्मिक अ, वस्तु है भौतिक नहीं So we should understand light comes from light. हमें समझना चाहिए कि जीवन जीवन से आता है Light doesn't just come from chemicals. जीवन जो है वो कुछ रसायनों से नहीं आता We can give you all the chemicals you like. You cannot create life. हम आपको जितने भी आपको चाहिए रसायन सब दे देंगे आप जीवन नहीं ला सकते But the chicken can lay eggs. It can create life. लेकिन एक अ, मुर्गा जो है एक अ, ज- जो ज- जीवन को उत्पन्न कर सकता है But we cannot create eggs. हम लोग अं-, अंडा नहीं बना सकते and we can not create any life even the tiny insects we can not create हम लोग जीवन नहीं बना सकते हम एक छोटा सा मच्छर को भी नहीं बना सकते scientist are trying to do this things but they never success हमारे वैज्ञानिक लोग इस पे काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो इतने सफल नहीं है life is coming from life जीवन जीवन से आता है And that life means the soul, spiritual energy. और जीवन का मतलब है आत्मा आध्यात्मिक शक्ति All right, well, as is there any questions tonight? आप लोगों को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं Yes? Maybe. Can you be Well, we shouldn't be strict. is it? So Mata says in today's time, it is very difficult to assume that role uh, as a teacher or as a parent to be strict with the children. It's- Yes, it may be strict, it may be difficult, but you know that we have to understand that there's a lot of good things from the old culture, from the past culture. तो माता जी का प्रश्न है कि आज के समय में अ, जो स्ट्रिक्ट टीचर या गुरु होना ये बहुत मुश्किल है कोई आजकल जमाना ही नहीं है ऐसा तो महाराज कह रहे कि मुश्किल हो सकता है लेकिन पुराने जो हमारा सभ्यता है तो संस्कार है उससे संस्कृति है उससे काफी कुछ सीख सकते हैं Not that you have to be strict all the time, but you do want to encourage the student to make greater efforts. So, तो ऐसा नहीं कि हर समय आपको strict होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए लेकिन चाहते हैं कि जो शिष्य है वो ज्यादा प्रयास करें So this saying is there in Chanakya Pandit's uh, Arthashastra. It's also there, you know, in China. They have that same principle. तो चाणक्य पंडित के अर्थशास्त्र में ऐसा शिक्षा दिया गया है और हमारा कह रहे हैं कि चाइना में भी ऐसा शिक्षा है लोगों के पास Now you go to any university today, you see the Chinese, they're among the top students practically all the time. आप आज दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप देखेंगे चाइना चाइनीज स्टूडेंट जो है वहाँ पे वो सबसे आगे होते हैं topper You know, they're, they study, they work so hard. वो बहुत मेहनत करते हैं वो They want to get scholarships and they will memorize every word in the dictionary. और वो अ, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं और जो डिक्शनरी के एक एक शब्द को याद कर लेते हैं You know, they, they really try hard, but the, that's because that's how they're brought up, you know. बहुत मेहनत करते कर देते हैं क्योंकि क्योंकि वो उनको इस तरह से उनको बड़े हुए हैं सही माहौल में. But if you if you're slack, if you, you know, you see, but we shouldn't, if we don't do like that with the students, then they, they don't make much effort, they don't try, you know, they take it easy. And it's their homework, yeah, yeah, I never do my homework, oh, no, forget that, nobody do homework. और अगर आप उनके बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो फिर ढीले हो जाएंगे बिल्कुल ढीले और फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो कभी होमवर्क नहीं करता हूँ So, you- if you don't do mu- much work, then, then you don't get much result, you know? और अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर अच्छे से आपको उसका नतीजा भी नहीं आएगा अच्छा one of the problems which comes about is that, you know, if you only have one child, then the child will become often, often be spoiled. एक एक दिक्कत जो इसमें आता है कि अगर आपका एक ही बच्चा है तो वो ज्यादातर देखते हैं वो बिगड़ जाता है That's uh, the problem. Uh, but encourage families, don't just have one child, you have to have at least two children. But if if you have one, then the child just, he's just spoiled all the time. He gets his own way all the time. तो अ, ज्यादा अच्छा होगा कि दो बच्चे हों कम से कम क्योंकि वो जो अगर इकलौता बच्चा होता है तो बिगड़ जाता है वो हर चीज में अपनी अपनी ही बात चलाना चाहता है So it's important that uh, there has to be some pressure put on. You know, we talk about the comfort zone. So if the comfort zone, if it's too slack, it's not good. And if it's too tense, it's also not. It has to be somewhere in between. It shouldn't be too relaxed and we shouldn't be too tense. तो महाराज बता रहे कि कुछ हमें कुछ तो आ, वो स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए जो कंफर्ट जोन है कंफर्ट जोन मतलब आराम आराम का जो आराम वाला जोन है तो वैसा नहीं होना चाहिए कुछ चीज होना चाहिए जिसमें कि हम उनको खड़ा करें And we even say also in, in practice of yoga discipline, an easygoing life of sense gratification will not help you to progress in spiritual practice. इंद्रिय तृप्ति से भरा हुआ एक मजे का जीवन जो है वो हमें कहीं आगे नहीं लेके जाएगा इसलिए हमें हमारे जीवन में कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस होनी चाहिए But the difficulties which you undergo, they will be the, the, the source of the greatest advancement. और जो इसको पालन करने में जो कठिनाइयां होंगी ये हमें आगे बढ़ने का स्रोत बन जाएंगे And that is why the Vedas recommend voluntarily accepting some austerity, doing tapasya, इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि जानबूझकर खुद से ही हमें कुछ तपस्या का प्रण लेना चाहिए Of course, we're not very prone, we're not very much inclined towards tapasya. हम लोग तपस्या करने के लिए इतना हमें अ, मजा नहीं आता है Some people, however, कुछ लोग हो सकते हैं करें। go to the mountains, go to Himalayas, आप पहाड़ों में जाइए हिमालय पर्वत पर जाइए mm, do some tapasya. Us, we do it like on Ekadasi, we observe Ekadasi. We, we have some fasting we do on the Ekadasi day. तो कुछ तपस्या हम हम लोग कर पाते हैं हम लोग वैसा तो नहीं जो पहाड़ पे जाने वाला हम जैसे एकादशी के दिन कुछ प्रसाद में प्रसाद के तपस्या करते हैं I visited the college of Sanskrit college in Bangalore and was from Madhvacharya and they all follow Ekadasi fasting. They do full fasting on the Ekadasi day. तो महाराज कह रहे हैं कि बैंगलोर में एक मधवा संप्रदाय का एक संस्कृत कॉलेज में महाराज गए थे और वहां पे देखा कि हर एकादशी पे सारे लोग पूरा व्रत करते हैं बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन That is some tapasya. तो इस तरह से कुछ तपस्या का उसकी Buddhists also they do tapasya. Buddhist लोग हैं वो भी कुछ तपस्या करते हैं. Buddhist monk they won't eat at, in the afternoon after twelve o'clock they won't eat. Buddhist monks monks हैं वो दोपहर के 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाते. This kind of austerity is to help us to get more power, strength of mind and control. तो इस तरह का जो तपस्या है वो हमें मदद करता है अपने मन को नियंत्रित करने में You want that power? If you don't do these things, you won't get that power. और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको वो शक्ति नहीं मिलेगा So in in the material sense is also true. You have a strict teacher, teacher will get you to work hard. तो भौतिक दृष्टिकोण से भी ये सही है अगर आपके गुरु जो है वो थोड़े टीचर या स्कूल के टीचर स्ट्रिक्ट हैं तो आप ज्यादा अच्छे से काम करते हैं And the students will appreciate that teacher, that I had a good teacher. और वो बच्चे जो है उस अ, गुरु का सराहना करेंगे कि हाँ हमारा एक अच्छा गुरु Any other question? Question? Yes. About what? Association. But I try to put the people around the even not inclined to a spiritual activity or to seem very ignorant. And even if I want to talk uh, to them about it, they feel very ignorant. So somehow, how to keep oneself motivated for spiritual activity, and at the same time, leaving them completely also gets difficult and it leads to emotions or overthinking at times. So how can uh, one sequence of motivate for spiritual growth, considering the association around us all the time is not very spiritual? तो माता जी का प्रश्न है कि हमारे जो ऐसा समाज में ऐसा स्थिति है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ हमें रहना भी पड़ता है और ऐसा स्थिति है लेकिन वो जो जो हमारा संघ है जो जिनके साथ हम लोग रहते हैं वो लोग कई बार बड़े आध्यात्मिक नहीं होते और ऐसे में और उनके साथ रह छोड़ भी नहीं सकते उनको तो ऐसे में हम कैसे उत्साहित रहे भक्ति करने के लिए Well, you have to have association with devotees, people who are devotees. And generally, we have to have spiritual practice. Like in the morning, we will have sadhana, do our sadhana morning and evening, and that will protect us Because in the daytime, you have to go out and associate with people who are not devotees. So if you have a good sadhana, if you do everyday regular reading and chanting and worshiping Krishna, that will give you the spiritual strength that you can put up with materialistic people and not be disturbed by them. तो महाराज कह रहे हैं कि आ, हमें भक्तों का संग लेना चाहिए जीवन में भक्तों का संग बहुत आवश्यक है और हमारा साधना जो है वो उसको हमें अच्छे से पालन करना चाहिए जैसे कि भक्त लोग सुबह उठते हैं एक दूसरे के साथ मिलके आरती करते हैं जप करते हैं और श्रवण करते हैं तो जब हमारा ये साधना अच्छा होगा और शुरू में सुबह में अगर हम अच्छे साधना कर लेंगे तो दिन भर में जो भी कुछ ऐसा चीजें आएगा जिस प्रकार का आप बता रहे कि असत्संग इत्यादि तो वो हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए You, ha- you cannot expect that all day, every day, you just only be with devotees. आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि हर समय आप भक्तों के साथ ही रहोगे You have to be willing to go other places and you have to work. You maybe you have a job. and So or you go to college, you're with people, other people, they're not devotees. तो अ, आपको तो नौकरी करने जाना है कॉलेज जाना है कई कई सारी जगह आप जाओगे वहां पे लोग फर्क नहीं है so you have to protect yourself from that association आपको अपने आप को उस संघ से सुरक्षित रखना होगा and we get that protection by doing sadhana और हमें ये सुरक्षा मिलता है अच्छी साधना करके means our morning practice chanting and deep morning and evening can also be. And that way we protect ourselves from the association of people who are not devoted. So हमें सुबह में भक्तों का अच्छे से संग आ, लेना चाहिए शाम को भी हो सके तो और इस तरह से अगर हम लोग जब जब हमारे पास समय है उस समय भक्तों का संग करेंगे तो हम फिर बचे रहेंगे असत्संग से You want to be careful about who you reveal yourself to. Some people may, they may immediately see your neck beads and they say, oh, you're Hare Krishna. And then they may criticize you. They may say, they may not like Hare Krishna. They may find fault with Krishna's teaching. तो आपको सावधानी से और सोच विचारशील होकर लोगों से अ, अ, जो है व्यवहार करना होगा आपको देखना पड़ेगा कि किसको आप क्या आप कितना बताना चाहते हो जैसे कोई व्यक्ति आपके गले की कंटी माला के बोले ओ आप तो हरे कृष्णा वाले हो और हो सकता है वो हरे कृष्णा वालों को पसंद ना करे so if your faith is weak then you can be easily disturbed by saying things they say और अगर आपका श्रद्धा अभी कोमल है तो उनकी किसी इस तरह की कठोर बात से आपका पूरा श्रद्धा हिल सकता है somebody said oh you're Hare Krishna. Oh, yeah, I know you're vegetarian, right? And they said, you know, I can eat everything. कोई आपको कोई आपको बोल सकता है ओ तुम हरे कृष्णा वाले तुम तो शाकाहारी हो देखो मैं सब कुछ खाता हूँ And they think, you know, you- why can't you be normal people? You know, we eat everything. Why you're so different? You have to be so different. You don't eat this, you don't eat that, you don't go, th- you, you don't know how to enjoy life. those and you can be if you're weak in faith and you don't know how to defeat their arguments you could be disturbed by them तो ऐसा होता है कि कई बार लोग मिलते हैं और आपको कहते हो तुम तो शाकाहारी हो तुम कुछ खाते नहीं तुम्हारा क्या जीवन है तुमने कुछ जीवन में सुखी नहीं लिया तुम्हें पता ही नहीं आनंद जीवन में आनंद कैसे लेना है और तुम ये नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं तो ये बहुत तो अगर हमारा श्रद्धा उस समय दृढ़ नहीं है तो हम ये सब बातें सुन के कभी हम प्रभावित हो सकते हैं इससे You can, you know, you, you have to know how to, you can say to them, yes, I don't like to eat like a pig. You know, I'm <laughs> not a pig or a dog, that I just eat scraps here and there. I eat proper food, which is meant for good health, which is meant to nourish my brain and enrich my thinking. आप उनको ये जवाब दे सकते हो कि मैं सुअर की तरह ये नहीं कि कुछ भी खाओ कहीं भी खाओ या फिर एक कुत्ते की तरह कुछ भी खाओ हाँ, हम विचारशील होकर देखभाल के कि क्या अच्छा होगा क्या हमारे बुद्धि और विवेक के लिए अच्छा होगा वो चीज हम खाना चाहते हैं but not pleasure like the hog and the dog. I'm having the higher pleasure, much superior pleasure. और और जहां तक आनंद की बात है तो मैं आनंद पूरा ले रहा हूँ मेरे पास एक उच्च कोटि का आनंद है ये नहीं जो कुत्ते और बिल्ली वाला आनंद Oh, you Hare Krishna, you don't wear mini skirts. Oh, तुम्हारे कृष्णा वाले तुम mini skirts भी नहीं पहनते. No, I don't want to be a tree my next life. That's why I don't wear mini skirts. तो आप बोल सकते हो कि मैं अगले जन्म में पेड़ नहीं बनना मुझे इसलिए मैं नहीं पहनना मुझे So you have to know how to defeat their arguments, you know. तो आपको पता होना चाहिए कि उनके अ, तर्क हो या उनके जो ऐसा बोलते हैं उसको कैसे उन- उनको हराना So you have to come to a higher level. Don't just be a Kanista Adhikari, you know. Kanista Adhikaris, they have weak faith and not much knowledge. So you have to have good faith, strong faith and good knowledge. And then you can go ahead in that situation. महाराज बोल रहे हैं कि हमें अपनी स्थिति में ही कनिष्ठ स्थिति में ही बने नहीं रहना चाहिए कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति में नहीं रहना कनिष्ठ अधिकारी वो है कि जिसका कोमल श्रद्धा है और जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कम है और वो तो वो वो कभी भी प्रभावित हो सकता है लेकिन हमें हमें जो है अपनी श्रद्धा को तीव्र श्रद्धा करना है और आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना है mm-hmm. Yes, Prabhu. Maharaj, in this lecture, uh, we heard that Krishna and Arjuna are incarnation of Buddha and Narayan. And, and at the same time, we also heard that Krishna is very much not just about that and he came uh, uh, in, in, in Krishna, तुम्हारा जो काम करनी चाहिए एंड एडवांस के लिए क्या सेइंग कि Krishna himself saying like this Gilbert and on the other end he saying that they are in charge of the नारा दिस काम करनी चाहिए तो इनका प्रश्न है कि कृष्ण और अर्जुन को कई बार नर और नारायण का अवतार बताया गया है और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि कृष्ण परम भगवान है वो खुद ही अवतरित होते हैं और तो यहाँ पे थोड़ा सा संशय हो रहा है Well, we explained also that there's Shamsundar Krishna, who appears as the child of Yashoda Nanda Maharaj, but there's Vasudev Krishna, who appears as the child of Vasudev and Devaki in Mathura. तो हमने पहले इस पर चर्चा किया था कि एक श्याम सुंदर कृष्ण है जो कि नंद महाराज और यशोदा के पुत्र हैं और एक वासुदेव कृष्ण है जो वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं मथुरा में So that Vasudev Krishna, that is Narayan, that is the four-armed form, the Vishnu form. तो वो जो वासुदेव कृष्ण है वो नारायण है जो चतुर्भुज का का रूप है Uh, But he assumed the form of a small baby. Vasudev took him over to Nanda Maharaj's. And then the, the Sham Sundar Krishna and Vasudev, Krishna, they became one child. तो वो उन्होंने जो है चतुर्भुज रूप था उनका लेकिन फिर वो एक छोटे बच्चे के रूप में आ गए और नंद तो वसुदेव उनको नंद महाराज के पास ले गए और वहां पे जो कृष्ण श्याम सुंदर तो यहाँ पे श्याम सुंदर और वसुदेव कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो कृष्ण वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण तो वृंदावन में जो कृष्ण है वो श्याम सुंदर कृष्ण है But outside of Vrindavan is Vasudev Krishna. लेकिन वृंदावन से बाहर वो वसुदेव कृष्ण So some people say that Krishna and Arjuna are Nara and Narayan. कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण But uh, we all, wherever Krishna goes, Arjuna also goes. And Krishna speaks the Bhagavad Gita. लेकिन जहाँ भी कृष्ण जाते हैं वहां पे अर्जुन भी जाते हैं और कृष्ण भगवत गीता बोलते हैं And so they're just like Nara and Narayan, wherever they're always together. तो वो नर और नारायण की तरह हैं हमेशा एक साथ में That Narayan form, that is subordinate to the original form of Krishna. The original form of Krishna contains all the other forms. तो अ, वो जो नारा जो और जो परम भगवान है वो कृष्ण है और जो विष्णु वो है वो भगवान के विस्तार just like in if you have one leg then you also have half a leg and you have uh, 200,000 you have 2,000 you have 5,000 you have 10,000 everything is there within one leg जैसे कि अगर आपके पास एक लाख रुपए है तो आपके पास एक लाख के अंदर सब कुछ है उसके अंदर पचास हजार भी है या फिर दो हजार भी है दस हजार भी है सब So within the supreme personality of Godhead, Shamsundar Krishna, all the other forms are there. तो परम भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसमें बाकी सारे रूप भी उसी के अंदर है कृष्ण एंड द्वारका इज वासुदेव कृष्ण द्वारका में जो कृष्ण है वो वासुदेव कृष्ण है Krishna in Mathura is also Vasudev Krishna. Mathura may be Vasudev Krishna. But Krishna in Vrindavan, that is the original Swayam Bhagavan. लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है Yes, Prabhu. When So our collective good. But we have seen different different problems. We are suffering too much different different problems and thoughts. मैंने प्रश्न की हमने सुना कि आध्यात्मिक जीवन बहुत आनंददायक है बहुत उसमें आनंद ही आनंद है लेकिन हम देखते हैं कई वरिष्ठ भक्त भी वो काफी आ, उनके जीवन में काफी कठिनाइयां हैं And uh, just like Pandavas also suffered greatly, they went through a lot of difficulties. The Pandavas there, although the, the great devotees, uh, the fact that they went through difficulties helped to increase their attachment for Lord Krishna. And they felt more loving and more uh, devotion for Lord Krishna just by the difficulties which they went through. It brought them closer to Krishna. महाराज बता रहे कि हाँ हम तो कई बार कठिनाई का सामना करते हैं जैसे कि जो पांडव हैं आप देखोगे पांडवों ने बहुत कठिनाई सहा बहुत कष्ट सहा लेकिन वो पांडव जो है ये जो कठिनाई है ये कठिनाई उनका भगवान से प्रेम और भगवान से संबंध बहुत गहरा करता है And Queen Kunti, if you read the prayers by Queen Kunti, she says, I wish all of the calamities will happen again and again. because the more there are calamities, the more I will see you. And seeing you, Lord Krishna, means I will never see again birth and death. तो जैसे कि अगर आप कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में देखते हो श्रीमद् भागवतम में तो कुंती महारानी कह रही हैं कि जितना भी एक कष्टदायक स्थिति था ये बार बार आए क्योंकि जितना अभी कष्ट रहता है उतना ही आप हमारे साथ रहते हो और आपको जब हम आपको स्मरण करते हैं तो फिर हम इस भौतिक जगत में जो दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र को दोबारा हमें नहीं देखना पड़ेगा So Queen Kunti, is it's like she's praying for more difficulties. तो कुंती महारानी और ज्यादा अ, कष्टों के लिए प्रार्थना कर रही है Because when there's difficulties, then we take more shelter of Lord Krishna. We're Yeah. more inclined to think of Krishna. क्योंकि जब हमारे ऊपर कठिनाई आता है तो उस समय हम भगवान का ज्यादा शरणागत लेने के लिए तैयार होते हैं और ज्यादा भगवान को याद करते हैं When there's no difficulties, we're thinking of our money. जब कभी दिक्कतें खत्म होता है तो हम पैसे के बारे में सोचते हैं बस. We're not thinking of Krishna. हम कृष्ण के बारे में नहीं सोचते. But when Krishna takes away everything, then you're you just have Krishna. और लेकिन जब कृष्ण सब कुछ ले लेते हैं हमारा तो फिर हम बस कृष्ण को ही याद करते हैं और कोई होता नहीं Hare Krishna thank you very much online okay online कुछ भक्तों के प्रश्न है अर्पित माधव प्रभु Roji, can you unmute and ask हाँ? सदानंद प्रभु आप अनम्यूट करेंगे सूर्यांश प्रभु कैन यू अनम्यूट प्रभु यस थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी Hare Krishna Maharaj ji Uh, Maharaji, actually, I have one uh, question, but it is different from the topic that we discussed today. Uh, it is regarding like uh, many time we used to do Dham Yatras. We went to Vrindavan, we went to Mayapur, Jagannath Puri, many Dham Yatras we did. But still, if I talk about myself, my Krishna consciousness is still dormant, means it is not that active if we see uh, other senior devotees so uh, how to develop that uh, thing and uh, like we will be going to rameshwaram so what is the first thing that we need to do over there so that uh, our dormant krishna consciousness will be active तो प्रभु जी का प्रश्न है कि मैं बहुत सारी धाम यात्राओं में जा चुका हूँ वृंदावन जगन्नाथपुरी इत्यादि इत्यादि कई स्थान में चला गया लेकिन मेरी भक्ति जो है वहीं पे रुकी सी हुई है भक्ति में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और अभी मैं अभी कल ही रामेश्वरम जा रहा हूँ तो रामेश्वरम में मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जाके की मेरी भक्ति में एकदम प्रगति हो जाए So you go to the holy place to hear from the devotees. You don't just go to the holy place only to take a bath. So, तो आप भगवान के जो पवित्र धामों में जाते हो वो जाते हो वहां पे भक्तों से श्रवण करने के लिए हम वहां पे केवल न- नहाने नहीं जाते तीर्थ में So that's the important thing, that you go there ready to hear, to bathe your ears in the sound vibration, the transcendental sound vibrations of the devotees who are all coming there, who are going to give association through their preaching and through their kirtan. तो ये आध्यात्मिक जो शब्द ध्वनि है उसमें हम लोग नहाते हैं वहां पे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा वहां पे जब आप धाम में जाते हो कई सारे वरिष्ठ भक्त होते हैं उन भक्तों से हम श्रवण करते हैं और उसके द्वारा हम अपनी चेतना देते हैं don't just go there only to talk to people to meet people I didn't see you a long time how are you don't just go only there to socialize go there to hear तो तीर्थ यात्रा में इसलिए या धाम में इसलिए जाना कि कई सब लोगों से मिलने जुलने या फिर उनसे उन, उनसे उनको ये नहीं अरे बहुत दिन से आप मिले नहीं प्रभु कहाँ थे दिखे नहीं तो आप दिखे तो वहां पे जाना है सुनने के लिए श्रवण करने के लिए और भगवान के दिव्य नाम को जप करने के लिए how so many great souls visited there. और अपने मन को जो है भगवान की लीलाओं में एब्सॉर्ब करने के लिए कि और वहां पे कितने सारे महान महान भक्त आए हैं Don't make it mundane. Don't make it a purely spiritual endeavor. तो उसको आप भौतिक मत बना दीजिए उसको पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रयास कीजिए उसमें It's not just exercise for the eyes, ये आंखों का एक्सरसाइज नहीं है but for the ears लेकिन इसमें काम है कानों का and to absorb your mind in remembering, thinking of the Lord. और अपने मन को जो है अ, भगवान को भगवान पे स्मरण करने में भगवान के बारे में सोचने में अपने मन को लगाना चाहिए Okay, Hare Krishna. Uh, next. Anjali Mataji. Anjali Mataji, can you unmute? Thank you. Maharaj and Hare Krishna प्रभु जी मुझे मेरे की जैसे हम दे तो हम माता जी आवाज नहीं आ रहा है आपका और जब जब करते हैं तो हमें दोबारा बोलेंगे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी हाँ हाँ हरे कृष्ण मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जब जब करते हैं तो हमें उसमें रुचि नहीं आती है और जब जब करते हैं तो हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए नहीं समझ आ रहा आपको समझ तो आपका क्या प्रश्न है कि हमें जब करते समय जोर से बोलना चाहिए कि नहीं ये कोई प्रश्न है माता जी आप टाइप करके भेज सकते हो नहीं तो तब तक हम... प्रभु जी मेरा ये प्रश्न आप प्रभु मेरा प्रश्न है कि जब हम करते हैं उसमें आती है जब करते हैं तो रुचि नहीं आती है प्रभु रुचि नहीं आती है ओके डज नॉट तो जब में रुचि नहीं आती है प्रश्न Notice for japa. Yes. So more chanting. <laughs> जब में रुचि नहीं आ रही है तो महाराज बता रहे कि और ज्यादा जब करो आपने परिपूर्ण परिपूर्ण नहीं किया और जब करिए mm, in the disease condition, you don't taste the holy name. तो बीमार अवस्था में हम हरि नाम को का आनंद नहीं स्वाद ले पाते. You have to chant more. तो हमें और ज्यादा जॉब करना चाहिए सोनी गुप्ता माता जी हरे कृष्णा महाराज जी हरे कृष्णा प्रभु जी Maharaj ji my question is के what is the responsibility of a woman as a in a grihastha ashram इनका प्रश्न है कि गृहस्थ what's the responsibility of women devotee women in the grihastha एक स्त्री का क्या जिम्मेवारी है गृहस्थ आश्रम में Generally, the responsibility of the woman is to take care of the home and to have cook nice meals for the family and to keep the home neat and clean and to and help the family members also in keeping their religious principles and gain Krishna conscience. महाराज बता रहे साधारण तरह जो स्त्री का जिम्मेवारी है कि वो पूरे घर को संभाले और घर कुछ भोजन बनाए और घर को पूरा साफ रखें और सारे घर के लोगों को मदद करें ताकि वो धार्मिक सिद्धांतों का को पालन कर पाए thank you Maharaj ji Hare Krishna Hare Krishna okay thank you very much Hare Krishna शुभ की जय तो हम हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज के द्वारा हमें दो दिन मौका मिला कल भी और आज भी अच्छा लगा आप लोग को सबके पास ये सुनहरा अवसर था महाराज यहाँ पे आए पर्सनली बहुत ही रेयर होता है इस तरह से पढ़ना और महाराज ने दोनों दिन उन्हें भगवत गीता और बहुत सिद्धांत भी इससे सिखाए बहुत सारे सुंदर प्रश्नों के उत्तर दिए तो महाराज को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे उत्साह से हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नरसिंह स्वामी महाराज की Yeah. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, 什么？